السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير الإحسان إلى الناس بالمال لا يستطيعه كل أحد ولذلك أمر الله تعالى بإحسان آخر وهذا الإحسان يملكه الجميع ألا وهو الإحسان بالقول يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا الناس كلهم نقول لهم حسنا حتى الكافر نعم حتى الكافر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والمقصود بالإحسان بالقول أمر الناس بالمعروف نهيهم عن المنكر تعليمهم العلم إفشاء السلام والبشاشة في وجوههم وغير ذلك من المعاني التي فيها إحسان إلى الناس فأحسنوا إلى أنفسكم وإلى غيركم بالقول الطيب أحسن الله إليكم